Здравствуйте, товарищи! Сегодня мы будем писать обзор на игру в Стиме. Чтобы написать обзор, нужно жамкнуть отцу кнопочку. Вот Отцу кнопочку, я сказал. Жамкаем. Листаем чуть вниз, видим вот такую хуйню. Жамкаем, пишем обзор. Хорошая игра. Хорошо играть. Играть с мягким знаком обязательно, без него нельзя. Играть под пивко. Восклицательный знак 10 дробь 10 ставим положительный обзор, ставим русский язык, ставим публичный обзор, ставим, что получили это платно, включаем комментарий, опубликуем. Бам! Смотрим другие обзоры. Ноти ну Шиба. Не знаю, что это такое. Ну дай насрать. Бах! Вернулись обратно. Все. Теперь вы умеете писать обзоры в Steam. Спасибо за внимание.